Ahmad Salman Arbat tanggal dua mereka hadirnya diri Ini bulu bagi tahu kesalahan mengenai dan saya drop sapon bau ganda sidang sidak kasih di dekat hidup sini gerbak ada bogas ini Raul kelaknya dan nampak pas ngaji sedang apa malam ini Aku sangat hei kok kalisan hei aduh hei kok sama nyebat lo bos hei mbak kesini senam dawol ini nih sekali dawut tuh ini ya sama sakal mesin hei tau kerabat ini ku sama tidak ngamet ngap saya Hai bapak tas aku tiga boleh nang kita ketok berapa ial. Hai tok ram next sengom sop sut sama lagi kita sudah ial. Hai aku bau ting next seng next seng. Bau ting nguni lulu dok. Lafra kau ling nguni lulu dok nek sedap tinggal lagi saya datang. Aki sama kali ini ngamen. Ya lu belum belum. Ya, ya lu belum belum. Ya lu belum belum. Gumfak ikut tim nembuluk bagi dari dana aja terus ay. So lu minat itu mah. Nah mengelola segerukutmu. Hilangkan hilang, misal-misal sama berbelai merak sama sabut Ini nomor atap mereka. Ada bintang, Ada bidang